j'entends la clameur qui est dans le cœur. Ces gens honorables, mais je suis consciente que je ne verrai plus jamais la lumière du jour. Mais si je dois mourir, seul mon corps disparaîtra car dans la mémoire du monde serai là. Et à chaque fois que vous vous rebellerez, souvenez-vous de moi, je serai là pour vous guider. Crayon, tu as tué une rose, mais des milliards vont